するしないどうも、ひなたあです。麻雀の匠、今回のゲストは、キムテヒョンプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キムさんがやってきました。いや、本当にね、ありがとうございます。素晴らしい番組と思ってたんで。 <laughs> 見てますかいや、本当見てますよます。めちゃくちゃ勉強になる。素晴らしい。そんな中で今回は匠として、この椅子に座りました。うんはい 私でよかったのいや、喜んでですよ。本当に来てくれて嬉しいです。いや、もちろん、あの、呼ばれたからには出るんですけど、やっぱり今までのもう、匠勢が、すごいじゃないですか。あの、同じランクですけどね。そっか一般ピーポーから見ると。そうなのかさん、はい。そっかありがとうございます、 <laughs> 本当に。今回、うん、教会ルールを打っていただこうと思うんですけれども。うん、私に合わせて、はい。教会のチャンピオン。ジャン王様でございますから。ね、連覇してますからね。うん、ありがとうございます。はい。このルールで、うん。 キムさん、大事にしてるところってどこになるんですか、うん、やっぱり、まず一つ大きなところ、順位点、トップの順位点が大きいので、うん、おかわりということで、とにかくトップ率を高めないといけない。はい。あの、4着、3着引く可能性を、ちょっと高まったとしても、トップを取りに行く。まずこれが一つ。リスクは高くても、トップのためなら、前のめる曲があると、はいはい。そうです。はい。あともう一つは、 あの、赤がないので、えー、自分自身は手役をね、なるべく狙ったり、あとは、相手の打点も低くなりやすいので、はい、押し引きがね、ちょっとコツがあるんですよ。気になる <laughs> あの、噂では今まで、キムさんは自身の麻雀に、あまりこう、周りにはお話しされてこなかったって、 聞いたんですけど知ってますか、はい、その話を麻雀界ではかなりこう噂になって、はい、あれは本当ですかいや本当にね僕ジャンを取るまでは、はい、自分の手の内はなるべくさらさないようにはしてたんですやっぱりそうなんですねはいやっぱりね手の内がバレるっていうのはかなり損だと思ってるんで、うん、思考は言ってこなかったとそうですあもちろんごく身内の人にはすごい喋ってたんですけどもう誰でも彼でも自分はこう打ちますっていうのは控えてましたね それを、もう2回撮りましたからね。そう、 <laughs> なので、最近は結構喋っていってます。じゃあ今日ははい。あ、今日はもうもちろん。ありがとうございます。全部さらけ出します。はい。では早速、打っていきましょう。はい。と一曲開始してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん手配を開けてください。 キムさんシャーチャでスタートしましたン1曲、はい、ドラはシャーハイパイがこちらうん。トイ一、トンが統一。そうですね、まあ、あのまず私の麻雀感を語るにおいて、はい、あのテーマっていうのをすごい大事にしてるんですよテーマはい毎曲テーマなしでは打てないと思っていて、えー、あのー、まあ、細かく掘り下げるのはおいおいにしていくんですけど基本的には、はい、 20%から25%しか上がれないっていうのがもう本当に心から理解してほしくてみんなには75%から80%は上がれないんですよ。そうですよね、はい、ほぼ上がれないんですよ、マージャンって毎曲毎曲、10曲あれば23回しか上がれない78回はもう上がれないからまず上がれない時にどうするかをちゃんと考えておく守備に関してですねそれはそうですねで 今もらったこの手だと、はい、現状ゼロメンツなので、うん、えー、上がれない可能性高いですこれはこの時点ですでに上がれない10曲中78曲の曲に入ってるかなっていう感覚があります今この時点で、はい、テーマを掲げた時に、はい、これはほぼ上がれないぞから入るんですかそうですねはい、えー、やっぱりせめて一メンツ、はい、まず目安としては、うん、ハイパイ時に一メンツがあるか うん、ないです、はい、もしくは6巡目経過時に、はい、あの最低でも1メンツ、まあ、ハイパイゼロメンツは直ちに諦めろとは言わないんですけど6巡経過でゼロメンツはもう諦めた方がいいんですえー、はい、現実的ですねそうですねそれを考えとかないとやっぱりあの不要あの普通に打ってて振り込んじゃうんですよ、うん、不利不利な勝負をしないといけなくなるんで あじゃあまず現状これは、はい、えー、不利な手をハイパイをもらいましたと、それをどうやって高めていくかと高めていくかというとじゃあもうこの手はどうせ7 10局中の7八局の方に回らさ回らされるから、えー、どうせ上がれないんだったら高い手にしちゃおうかなってたまに上がれる高い手にしちゃおうかなと。 それだったら遅くなっても、うん、そう頑張りがいはありますもんねそうそうそうそうそうどうせ降りるんだし長い手にしとこう <laughs> ネガティブなんだかポジティブなんだかちょっと難しい感じになりますけどじゃあ、うん、泣かないってことですかだから泣くのあこういう系ねなるほどなるほどなるほどなるほどこのこの辺をねあの辺が、はい、そうそうそうそう <laughs> なるほど、うん、集めていって本一にしとけばあのもしできた時にすごい偉いしまあ できなくてもここから本質向かうって確かに遠いんですけど、うん、まあ、どうせこれ降りる手なんでできなくてもいい、はい、じゃあ1番目からこれは仕掛けない、まあ、はいそうですね、はいまあ、あと他は泣かないですけどね、はい、これだけは泣いて、うん、ここはね何とでもまだ自力で何とでもなるんでわ、うんうん、かりましたテーマを持って戦うそういうテーマがまず第一でただ、はい、もうすでに <laughs> あのー、方針転換の可能性があります 今ね、ハイパイのテーマ語って、はい、第一質問。そう。どうします <laughs> これは、あの、えっと、高い手にするっていうので本一って発言をしたんですけど、はい、これでね、3色の種の、こう、マンズ、ピンズ、ソーズというね、あの、はいね、種が、3色の種ができたんで、こっちの高いコースも出てきたなと。 残しとくわけですね、じゃあ視野に。ダメ元のこの高いコース。 <laughs> やっぱネガティブのワードはつくんですね、最初にね。そうです。ダメ元上がれそうにないからの一応高い目線。なので、この本一と3色両方見るなら、まあ、2枚切れのこれすでに手配不要そうですよすでにですよそれかこれになるんですけど、うん、どっちを選びます今回まあやっぱり大前提でこの曲はオり になりそう <laughs> なのでこれはお宝ですねはい残しておきましょうか、はい、これ一番の宝物です、はい、 <laughs> 安全牌が一番の宝物ということでパー1から切り出しましたはい周りのこの、うん、打って出てくる牌っていうのはどれくらい意識しますスタート時はあのー、出だしつもりりを見るは 必ず見て、うん、3巡ぐらいでちょっとまず最初の判断をします。はい、じゃああともうそうですね。そうですね。ただ第1打が例えばもうこのチュン薬杯っていうだけでそれで全ては判断しないですね。うんうん、チュンの後に何が出るかでさらにその次何が出るか大体最初の3枚ぐらい見ないともうこうだとはちょっと言い切れないんでテーマを決めて3部構成まで確認してからの、はい、はい 物語始まってくわけです、ね、そうそうそうそういや小説みたい <laughs> なるほど分かりやすい、はい、さあどうだ、うん、どの道にあこれでねあのー、3色はもうやめますあ、 <laughs> ートイツにも見えてくるんですけどさすがさすが、はい、ありがとう眉毛動きましたね <laughs> ってことは今ね、はい、統一が12344、うん、つ目ができたんで、はい、ゼロメンツ4統一は もう圧倒的チートイツ有利です。はいえー、なので、本一も見たいし、3色も見たいし、チートイツも見たくなった。 <laughs> どれか見切らないといけないんで、んね、まあ今回は3色が優先度低いですかね。うん、そうですよね、うん、3色は結局、 あのー、不確定にあのー、確定しづらいしそうですね1個ずれたらずれちゃいますねそうそうそうそう結構ね泣いちゃうんでもう3色枚数が欲しい牌が薄くなったらね、本一は泣いても高いチートイツはもう泣けないんで自然と高くなる、うんうん、ってことは3色を見切ってピンだな、はい、で、はい、あとこの後、はい、あのー 前順もパワーワン切った後も言い忘れたんですよトンを鳴くかが結構難しいんですよ、はい、今変わったのかなと思いましたハイパイ時点ではもうトンだけは鳴いて本一一直線予定だったんだけど、うん、3万を引いて3色が見えたあの1パワーワン切った瞬間、うん、トン鳴くかがかなり微妙な点になってましたトン鳴くってことは3腕引いて3色も見たのにすぐ見切ることになるんで、そうですねうんまあでも ビサでトン泣いて本一に行こうかなっていう気はしてましたやっぱり3色は面前で仕上がってこそ価値あるんですけど、うん、この手は結局、ハイパイゼロメンツなんでメンツ手は結構厳しそうなんで3色見切ってチートイツも見えてきた、うん、今は今は、はい、あのパワーワン切った一巡経過時点よりもより泣きやすくなりましたねおお泣きやすくなった、うん、3色を見切るんでギャンピンを切るということは、うん、うん も、えー、そうですね本一がちょっと色濃くなったんでこの3層引きによって、はい、これはもうトンは泣いて、えー、トン泣いたら3万なんかを切って本一本線のただトイトイも視野に入れてっていう感じになりますね、はい、深い、うん、で次例えばうんそうだな ね、チュンも2枚切れ、ナンも、ね、2枚見えてるんでね。そうなんですよね。ここも踏まえるとどうなんですかね、難しい。ちょっとトイトイ寄りになりましたね。あの、このナンとチュンがもう価値のない牌になってしまったので、はいうんうん、えー、ナンとチュンがまだ価値ある、場に出てないとかだと、うんえー、トンをポンして、マンズを落として、本一に行きやすいんですよ。でも現状では、 なんとチュンがもうないのに、本一に向かうと本一のターツが足りてないんですよね足りない、はい、上がるには5ブロック4メンツ1ジャンと5ブロック必要なんですけど <laughs> 現状全然メンツがないどころか、もうブロックすら足りてないので、本一よりはトイトイよりです、うんうん、なるほどウーワンは使うおこの発は嬉しいですしょんぱいですねはいあのー、もう重ねに行きたいですね、うんうん、はい 先にワンですかそうですねあのいよいよ本一のウェイトが何パーかずつね徐々に徐々に1巡目2巡目3巡目本一率がアップしていってますねさあそしてねもう注目してた3部構成が今もう3巡経過しました、はい、えー、今のところ特に怪しい情報はないです普通基本的な自然な捨て牌に見えるということですか、はい、そうですね この時点で、はい、あのこれぐらいの捨て牌で何かを判断するっていうのはあの危険だとは思います。って言ってたら、来たね、 <laughs> お宝がね。なんか並んでましたね。はい、はい、これで、あの私の構想としては、うん、えー、やくトイといといがもう第一本線になりました。満貫ですね。満貫です。うん、はい。あのー、まあ ここでチュンかナンのどっちかを切ってチートイツのいいシャンテンにするんですけど、はい、もう泣きたいです数字から泣きたくなりましたね <laughs> これで、ね、できたらそっちがいいですよね、はい、で、うん、この手の未来って、はい、結構もう2風呂3風呂大前提になってくるんですけど確かにそうすると自分の手がすごい注目されるんですねそうですよ泣けば見られる、うん、その時に自分の捨て牌からみんなは 僕の手を読んでくるんですよそうですねなのでその前提で今度は相手に誤情報を与えたいなとせっかくパーマン・リャンピン3腕でスタートできたんで、はい、うん、ソーズの本一に見せたヤクヤクトイトイのウーマンをキーハイにするっていう、ね、っていう構想が今第一になりますキムさん本当ストーリー仕立てなんですね <laughs> そう ストーリー仕立てですいや面白い、はい、なるほどはいあじゃあ操作まだ切らずにそうなのでこのリャンソパッソなんかは演出かもうトイトイにするなら全然いらないんですけど、うんうん、本当ですよなるべく引っ張ってソーズの本一に見てもらいたいで、まあ、酸酸素かローソどっちからのポンは必須なんですけど、はい、トンとハツと酸素ローソどっちかポンして 明らかな想像本一ですよって作っといてウーワンロンフィニッシュが結構やらしくて私好みです <laughs> 結構エロティカですね、はい、そうです、はい、なるほどやっぱり麻雀はやらしい人が勝ちやすいんで <laughs> 名言、はい、 <laughs> どっちからいきますまあそうですねあのー、いつどっからリーチが来ても、一番 安牌として優秀なのは2人の現物のチュンですね、やっぱりね、ナンはドラヒでウね、で1人の現物だけになってるんで、はい、チュンは2人の現物と。丁寧に安全牌の干し方選んでいきます、はいうん、でウーワンフィニッシュをしたいとは言ったけど、はい、ウーワンポンからでももちろんスタートします、はい、その場合はウーワンポンになった場合はソ層パッソーなんかをなるべく先に切って、うんうん、酸素や老素の統一がばれないようにします ぱり人間、はい、あの233とか668ってつい残しちゃうんですよ、うん、うんうん春も偉いからね、はい、でもやっぱり高い手を上がるのがまずポン <laughs> さあ、そんなことを言った間にウーワンが出た、はからね、動いて、最大のエロはなくなってしまいましたが、 <laughs> まあでも、全身、はい選ぶのは2なのか8なのか、はい、このは、はい、あのー まあ、馬強はあんまり大事じゃないんですよ、この手の何か、ね、もう、えー、この手はやくやくといといに絶対したいんで、うんえー、3層、老層、トン、発のうち3つが打たれる可能性をとにかく高めていくのに尽力する。やっぱり将来ね、順目が立った時に、はい、 酸素となんかのシャンポンでテンパった場合に卵巣が先に切れてると少し盲点になりやすくなるんですよ、はい、最後に出てくるとその近く絶対あるでしょってなりますもんねうやっぱりそば点っていうのは一番ケアされるんで例えば卵巣233をねついいい形だからって残してて、うんうん、えー、まあ、チュン切りますで、まあ、トンカツ泣きますパスト切りますで、まあ、もう1個薬杯泣きます、最後卵巣切りますだと う酸素がめちゃくちゃケアされちゃうんで、ね、で卵巣を残すメリットは E 数素を引いたら使える早く上がれるっていうメリットあるんですけど、うん、やっぱり高い手で上がりたいんで今回のテーマがねはいそうです安いのはいらないとそうです、はい、はい、とりあえずなので2から、はい、トイトイに向かった場合にはトイツの一つ隣の灰は真っ先に切ってくださいいや勉強になりますね、はい こういう2を残す局面と残さなくていい局面の差が明確ですね。ああそうですね、やっぱり展望状況とかトンバカナンバカで随分変わるんですけどね、うん、今スタートですからねそうそうこれが4万点持ちのンバとかだと話は別、んですねもうそうだそうだったら3層とか切りますよね <laughs> ね、そうそうそうそうそうさあまだ誰からもリーチは入っていないうん あのちょっと馬強の情報出てきましたよね、あのもうこの時点ですでにマンズがかなり安い安いですね、はい、で私にとって最悪なのが相図が高いですね <laughs> 悲しいお知らせ最悪ですね本当ですねこれははいあのー、自分の川は見ないでくださいね、はい、あの場場の山に残ってる灰を読む時で自分の川は基本あ他3人の捨て灰を見て えー、マンズが1234567、まあ、ウーアも8枚マンズが3 <laughs> 人から8枚のマンズが切られた、えー、ピンズが2枚切られたソーズは1枚切られたってうーズが一番悪いとこれはもう最悪です <laughs> ただ、あのー、もうあの自分の手が8000点見えてるんで価値はあります、はい、気にせずはい、でこれもさっきの元祖と同じ理由で、うん、統一の一つ隣の灰は真っ先に切ってください、はい、トイトイの場合は もし次にチーソーとか来た時どうするんですかチーソーはつもり入れますあかっこいいはい <laughs> なるほど、はい、ちょっと来ちゃった受け入れようじゃなくてさよならなんですねそういいところ聞くねチーソーはねそれチーソーつもりるぐらいきた <laughs> ポンローソーが出たポン、はい、これで2つ目の風呂はいこれでねあのーはい、かなり 上がれる目処が立ちましたね。やっぱり自分の手がかなり2つポンで注目されちゃってるんですけど、まあ、言うて自敗はまだまだ打たれ、崇拝に比べたらね、打たれやすいんで、もちろん、あのもう注目浴びちゃったんで、悪い手の人はトンとかハス切りづらくなってきてると思うんですけど、はい、まあでもこのルールやっぱり あの自然と面単品でリーチ来る人もいればリーチ後にね、うん、トン発積もりることもあるしドラのシェア持ってる人はやっぱり、ねうんね、僕に対してトン発怖いとは言え切ってくれることもあるんで。でも、キムさんのはい、先に嘘を切ってますからね、6のもう怪しいよね、はい、トイトイはかなり、はい、みんなの思考に入りそうですね。はい、そうですね なので、嘘先切りで老僧ポンだパッソーはすでにトイトに見えるから、トンハツ切ってきた人は相当な手が <laughs> 入ってるっていうのも分かりますね。逆にその人もやばいってことですね。やばいそうあの僕ね、結構、風呂率って高いかもなーって思うんです、まあ、データで取ってるわけじゃないんで分かんないんですけど、あの人より泣き多くて、泣いてるとすごい感じるんですけど、はい、押し引きしやすいんですよね、手が入ってる人が分かりやすいんで、うん、 全員面前だとね、うん、ションパイのトーン切られたぐらいで別にそこが怖いなとはならないんです、この仕掛けにションパイのトーン切ってきた人は相当手が入ってるっていうのは速度読みには泣きは有効なんですね、うんうん、状況にちょっと変化を自分から与えていって、うんうん、それに対して他3人がどうするかを見るのも結構参考になりますよね物語作るのうまい、 <laughs> はい、これはこれはあのー ナンが完全安牌4枚目チュンは2枚切らまだギリギリじゃのに当たるかもしれないんで、はい、基本はチュン切りなんですけどただ違うんだあんまりもう手出ししたくないんですよ、手出ししたくない、はい、それはどうしてですかあのこれは僕の麻雀がバレてる前提の話にもちょっとなっちゃうんです僕結構ね遠い仕掛けもよくする、うん っていうのは結構バレてるところが世の中にはいあの2個泣いてもまだテンパってないってよく思われるんですよあらそっち側の方ですねそっち側の方なんですよ、はい、それそういう僕がやっぱりここで一手手出しすると手が進んだかなになってしかも安牌ですもんねそう他の3人から見るとキムテンパったかなっていう 比重が上がっちゃうんですよそれは嫌なんだいやそう打たれづらくなっちゃうんですよなのでまだあの人遠いしどこ行ってるか分かんないしって思われたいんですねそうそうじゃあのつもぎりだつもぎっちゃいましょうちょっとすごい、は1個の切る順番でもその思考が入るんですね、はい、あんまりもうこの2枚切りのチューンとちょっと心中してもいいなってなるべくつもぎりにしといて、なるほど変わってないアピールまだいいャン0ンだよ僕まだだよそうそう 下手したらリャンシャン店だよって言いたい。あるんリャンシャン店もありますもんね。あるあるある。こういうのがね、チュン、初シャーとかっていうのでも、まあ、たまにポンしていくんで、僕は。はい、特にウーソサテディリのね、ローソポンがかなり無理してるんで、はい、バラバラだよって思っといてほしい。なので、スムーズにここはつもぎれを続けていきます。そうですね。その間に周りもマンズが安く、うん、ね、いろいろ切られてはきましたが、うん、 あのー、今のところ強い牌、僕のトイトイに対して強い牌を切ってるてる人がそんなにいないんですよ。なので、やっぱりドラのシャア1枚とかの人は、もうかなり受ける曲になってると思います。じゃあ、すごいこう、もうドラが固まっててにはまだ見えてこないってことですね。 えー、っと、誰かに、はい。それはそうね、わかんない。わかんない。まあでも、やっぱり4枚のシャアが、誰かに2枚あるとしても、残り2枚はやっぱりばらけてる可能性もあるんですよ。1対1対2とかでばらけることもあって、まあ2枚の人はじゃあ怖いけど、1枚の人はもう結構死んでるだろうなと。うんいう感じで、この曲すでに、うん、あの、1人、2人は、そう、1人、2人は、ほぼ脳天になるだろうなっていう感覚です。 えでもそのスタート時にはかなりこれは厳しい折りになりそうだし、うん、上がれないしって言ってたのに、うん、確かに今一番手走ってる感覚じゃないですか、うん、さあ強い牌がまだ出てる様子はないかそうなんですよねトイトイのケアってこれまた難しくて、上級者だとトイトイのケアしてるなっていう打牌よくわかるんですけどトイトイにありそうな、トイトイ向かう人って チュンチャンパイばっかりのトイトイ予定では発信しないんですよ、うんうん確かにトイトイに行くと心理として嫌ですねそうそうそうそうあでもあの急走なんかは結構強いなって感じますよね、はい、まず場にションパイである本当だはいで一応私がウーソ先切りの老僧本でパッソー切り、はい、うん急走は全然統一でもおかしくないとそれでも切れるってことは何か理由があるんだ、うん、うん、 自分の手がいいかもしくは球走が見えてるかとかですか、ねうん、そうですねそのどっちかですよねはいなのでまあそもそもパーピンもちょっとピクッとはなってる感覚です、僕的には。はいまあ、ただやっぱり、はい、場に1枚だったんで、トイト率は低いんですけど、うんでもまだ前向きに進行しているように見えてるってことですね。うんうんはい、 今度は3品が出てきました、うん、あやっぱションパイをねあのどんどん切ってきてるっていう人は、はい、トイトイのケアはそこまでしてないもうドラのシャアが1枚孤立とかで、うん、あのドラのシャア切ったところでリーのみだとかっていう人はあのもうションパイすら切ってこなくなるんでトイトイに放充するのが嫌でねじゃ前向きに進行してる可能性も高いですねそうね、はい まあもうこれはチュンと真珠なんで、 <laughs> これはね、もう本当、この酸素トン発以外は全部つもりになりそうですね。まあ、シャーだけは残すかな。まあ、瞬切りになります、うん、ただやっぱりみんなが降りると、はい、この手は天敗すら入らなくなりますよね。あうん、確かに、うんまあ、でもそれは結局、トンとかハ止めた人は脳天になってるんで、そうですね。うん まあ、ハイパイ時点でのゼロメンツのねほぼ降りるであろう手からすれば全員脳天とかは同の字なんですけど、うん、親はどうだいやもう全然弱いですよね <laughs> 邪悪ななんか生き物みたいな感じですね今 <laughs> 母がやっぱ親が合わせ打ち通ってる牌ばっかりなんですよ手出しで、はい、3品もリャンソも ロー,、まあロまあ、ローマンは11巡目に親が切った牌ですけど、はい、トイトイのは結構通りそうでそして3層が出ました,、はい、ね3層はポンですねはい、これ3層ションパイですけど切ってきましたね上ちゃんそうですねあのもしかしたらあのなんとか天杯ぐらいは見える形になってるんでしょうけど、うん、まあでももう自分がね、えー、4 2 2、うん、52の天杯になったんであのもう気にしないですね この手はこれで完成してすごい完成まで来ましたね、はい、もう何があっても押し切る一手ですね、うん、リーチを受けた一発目にシャアを掴んでも切る手ですはいもうなんか目がキラキラしてますね <laughs> これねあのスタートはね漫画にしたかったんですけど、はい、ね5200とはなりましたそうですねうんまあそこは確かに不服ではあるが十分ですねまあ十分ですね うん他の3人からはやっぱり、はい、シャーシャーがあったら相当怖いなって思われてるはずシャーシャーのまあシャーで宝珠はさすがにもう多分、うん、シャー切りたくなった人は打たないと思うシャーの片割れで打つのも嫌なはずなんで高いですもんねそうそうそうなのでそれこの三風いよいよ三風呂した私に何を切ってくるかもねちょっと見ものなんですけど、 なるほど、うん、あと1回ですねつもはそうねまあ親は間違いなく脳天でおうん、上下は張ってる可能性はありますよね。なるほど、はい ただ、張ってたところで、私のトイトイシャーシャーの傍らに打つかもしれない範囲を掴むと降りてくれるとは思うんですけど、このピンはどうなんですか、ね、なんかも、あのー、自分の手に2枚以上あれば、トイトイに刺さる可能性がね、ロとか低いとかだと、切ったかもしれないですよね。はい、私はまあ、そのまあ、考えたところでもう、リーチの一発目のシャーすら打つっていう人は、おお さあローピンツモはしもちゃんこの手はチートイツ、ツモチートイツ800戦600のツモ上がりさあということで皆さん手を開けてください今回このようになっていました恐ろしい手が入ってますね <laughs> あでもトンやっぱり打てないと、うん、いうことで親も的確でしたまあねー。枯れない。しかも、親ローピンも当たりだし、 <laughs> 積んでますね。積んでる。彼は積んでますね。親なのにかわいそう。これシャア引いたらローピン切りとかになりそうですよね。ね宝珠です、ね、こっちに宝珠なんだね。でもシャアだったりを持ってきたらやだからやっぱりリーチ打てなかったってことですもんね、しもちゃんも。ねうん、あ読みは的確ですね、キムさん。まあ、今回はちょっと分かりやすい方でしたよね。うんさあというわけで、スタート。はい 闇も含め、うん、800点失う形とはなりましたが、はい、あの全然ましですあのハイパイ時点のゼロメンツはかなり脳天率も高い曲なんで、うん、それがここまで来ました、ね、そう脳天バップ支払いって結構1500点か1000点かって結構痛いんですよ、うん、地味にそれより安い800点なんでもうガッツポーズぐらいですね結構こう開けてみた結果ご自分のイメージ通りですか、うん、まあそうですね 親が貼ってなくて上下は貼ってる可能性もある、うん、それは予定通りです切れない範囲を持ってきた時があるからっていうのもおっしゃるとその通りですもんね、そうですね、まあ、でも、まあ、人の手配のことをちょっとはね喋りましたけどこの手はそもそももう人の手は見ることない手なんでまあ行くって言ってましたもんねリーチが入ったとしても、はいはい、まあ、 放送、まあ番、番組なんで言ったんですけど、見てる方も、こういう価値ある手の時は、もうそんな見なくてもいいです。うん、ああ、そこまで周りを気にせずに、はい、自分本位でいこうと、はい、いうことですね。はい、はい、さん、ありがとうございます。それでは次回もお楽しみに。